Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan Abdulbos Do'stlar, bugungi video roligimiz videoni boshlashdan oldin videoga kelgan saqlab layklar bo'lsangiz kanalimizga obuna bo'lamiz. Kommentariyada fikrimni qoldirib video roligimizni boshlaymiz. Xo'sh do'stlar, bugungi video roligimiz Survival and Craft deb ekraningizda ham chiqarib beraman. Shu o'yindan video rolik bo'lib do'stlar, video roligimiz o'tgan safar aytganimdek uycha quramiz. Xo'sh do'stlar, qani tortamiz buni. kel bu yoqqa tort tort tort dama zo'r bizga ko'proq arqon ketar ekan ili taxta ko'rib turibsizlar narsalarni yig'yapmiz bu o'yinni agar o'tgan safar ko'rmagan bo'lsanglar orolga sayohat deb turib videorolik chiqargan edim mana shu tepada ekraninglarda ham chiqarib beraman ko'rib olishlaring uchun tepada burchakda chiqib turadi sizdan ko'rib olasizlar ho'p tortamiz ho'p уже bitta so'kasini qurib bo'ldik keyingi yillarga arqon bilan taxta to'playapmiz. Taxta arqonlar ko'p ketar ekan bunga. Ana planks ranks deb qo'yibdi inglizcha nomlari prosta shuni. ho'p buni ham yozdik. Ana uchta yana arqon suv o'tiga, suv o'tdan keyin arqon yasalar ekan. ho'p buni ham tortamiz. Buni tortdik. Ko'rgan bo'lsanglar sandoq yasab qo'ydim. Sandoqni. ho'p tortamiz buni ham. upahi tagini ke ke ke e buyam zo'r bo'ldi buniyam tortamiz qani hoppa ke bu yoqqa bochkada nima bor ekan hop kerak narsalar zo'r narsalar bor ekan ho'p endi yasaymiz orqa devorni aynakli qilamizmi ho'p hmm, o'tni yasashimiz kerak ekan arqon ho'p endi aynakli qilib olaveramiz oyni sifat qilib opani yasading mana ho'p endi buyog'iga kichikroq qilib devor yoniga qurib opani uchta arqon yetmaydi ekan uchtadan ikkitasi bor ekan opani nimamiz qolmabdi sug'urtimiz sug'urtini topamiz hoppa bundan ham chiqamikan ha to'rtta chiqdi menimcha yetadi hop arqonni yasaymiz ikkita hop ana mana tayyor kelib olib olamiz tayyor kelgandan keyin uzoqqa ketganda ololmaymiz taxtani olamiz hop raks ham olamiz Xo'p, endi devorni quramiz bu yoqqa devor so'kib Xo'p, mana buni ham tortib olamiz Xo'p, ana qani devorni so'kasini quramiz bu yoqqa Xo'p, buni yasash yetarmi? Ha, yetar ekan demak yasaymiz qurdik kichkinagina qilib Xo'p, ana bo'ldi Xo'p, endi oldiga oldiga qo'yib turiladigan derazaga o'xshash nimasi bor ekan shundan qo'yib kiramiz ho'p buning uchun narsalar kerak narsalar yig'amiz ho'p bu yoqqaki bunda arqon yo'q ekan eng kerakli arqon bilan taxta hop bu yoqni quritamiz opa taxtani bu yoqqaki endi uni bochkani ham tortamiz bu hop endi Yo'q ekan, uzoqda ekan ko'p narsa. Ko'ramiz, narsalarimiz yetib qolsa qurib yuboramiz. Hop, bolg'a yasaymiz, bolg'amiz sinib ketdi. Hop, yetar ekan, qani. Hop, mana qurdik. Kichkinagina bo'lsa ham mana cho'pga shinamgina. Dengizni tomosha qilib turganini qurib qo'ydik. Hop, nima deydi? Uni bir narsa derdi mana shu. Hop, endi tomini ham yopish kerak buni. Halqali media tartibini tortamiz buni. Hop, u o'ti chiqdi. Davay, endi yana tortamiz shuni. Shunga yetammikan? Opa, yetdi. Mashala, ha, esimga tushdi do'stlar, mana mashalani ham yasadik. Uni ham yoqib ko'rsataman, keyin tomini ham foydali Xo'p, arqon yasamadik-ku. kutubxonada yasaymiz. Xo'p, yana yopamiz tomini. Opani yopdi yana. Endi mashinalarni yoqib ko'ramiz. Mana kichkinagina, shinamgina dengizni tomosha qilib turamiz bu yerda. Maza qilib, chotki. Endi sandiq ochildi bizga yangi. Levelimiz kelganligi uchun. Xo'p, endi pesani chanqayapti suvol qaynatib xotin qorni nimalari ham ozayib turibdi pesani chanqab och qolyapti давай suv qaynatib choy ichamiz ho'p endi baliq tutamiz suv qaynatdik baliq tutib ko'rsatganman suv nima qilib ko'rsatdimmi videoda ko'rsatgan bo'lishim mumkin aniq esimda yo'q to'g'risi ho'p mana baliqni tashladik opani hop davay tortamiz tortamiz davay voy raksdi chiqdiyu <laughs> boshqatdan tutamiz yana raks ham kerakli narsa endi baliq deb o'ylabman hop tortamiz hop tortdi u ana baliq chiqdi boshqacha baliq ekan bu do'stlar qani buni endi bir qozonimizga qozon bunaqa nimamizga qo'yib pishirib ko'ramiz baliq pishiradiganimizga hop suvimiz qaynabdi suvimizni ichamiz maza qilib ana o'n besh foiz suv bo'ldi endi hop yana suv olib turib qaynatib qo'yamiz zapaska tursa hech qanday nimasi yo'q hop ana quydik tagiga o'ta qilib qo'yamiz baliqlarimiz ham pishyapti sekin sekin yaxshi endi yaqinlashib qolganda olib olib olamiz tortamiz buni Ke bu yoqqa. Hop, unga yetamizmi? Hop, voy. Sho'ptoli tushib qoldi-yu. Hop, hali pishmabdi, suv qaynamayapti. Hop, mana bunga o'xshash sondiqli narsalar qo'ysak bo'lar ekan do'stlar. Unga manaqa kerakli narsalar qo'yib ko'rib ko'ramiz. Hop, sondiq. Nomlamadim, hali endi nomlayman buni. kerakli narsalarimiz yo'qolib qoladi haligi sahnada bo'lmasdan qo'qishga ketib qolsanglar yo'qolib qoladi sondiqqa solib qo'ysanglar tursa kerak sahnani qilgan bo'lsanglar sondiq ho'p balig'imiz ham pishibdi suvimiz ham qaynabdi qani uni birma bir birinchi balig'imizni yeymiz hop qorin to'ydi o'ttiz yetti foiz endi suv ichamiz qilib suvdan ichamiz ho'p ana suvni ham ichib oldik endi mashalarni yoqamiz o't yoqqandan keyin kuyindisini mana shunaqa qilib mashalarni yoqsanglar bo'lar ekan sudga yo'lovchilar yaxshilar bo'ladi mana devoslarlar jadid devoslarlar yaqida shop shoptoli akula hujum qilyapti akula bu aytgancha bu orolda akula ham bor biz bilan birga hop mana senga mana senga mana senga mana senga qoch ey yo'qol shoptoli davay. qochib ketdi yana biz yutdik <laughs> xo'sh endi bu yerga sandiq yasab beraylikda kerak bo'lib qolar ekan ko'p narsalarni buzilibdi Hop, raks bilan nimalar kerak ekan, menga tashlab qo'ydi. Shoptol olinmadi-yu. Ha, shoptoli. Otib olamiz ularni. Hop, bu yoqqa ke, Haqqa ketyapsa. Hop, to'rtta raks bo'ldi. Endi mana sonni 5-chi borasini olib nima qilamiz? Xo'p. Endi yasasa yetadi, menimcha. Hop, ana yetar aka. Qani ketdi endi yasaymiz buni. Hop yerda dozgil yasab beramiz. Hop bosib burdik. Mana hop mana chotki bo'ldi. Olovlarimiz yonyapti. Tondalarimiz qurildi. Mana shu narsalardan narsalarimiz bor. Ko'p qo'yapti narsalarni. Hop do'stlar, bugungi video rolini shundan iborat. O'zingizlarga ehtiyot qilinglar. Hammaga xayr.